Nested if and switch statements in C and C++ को स्पोकन मा स्वागत छ यो मा हामी सिक्ने छौं नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट र स्विच स्टेटमेन्ट प्रयोग गर्न हामी यसो केही उदाहरणहरूको सहयोगले गर्ने छौं यो ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न म प्रयोग गर्दै छु Ubuntu अपरेटिङ सिस्टम 11.10 संस्करण जीसीसी र G++ कम्पाइलर संस्करण 4.6.1 पहिले हामी एउटा उदाहरणमा कसरी नेस्टेड इफ र स्विच स्टेटमेन्ट लेख्ने सिक्ने छौ मैले पहिले नै प्रोग्राम लेखेको छु यसमा हेरौ यो प्रोग्राममा हामी इन्टिजरहरुको श्रेणी छौ हाम्रो फाइलको नाम nested-if.c भएको याद गरौ अब म कोड वर्णन गर्ने छु यो हाम्रो हेडर फाइल हो यो हाम्रो मेन फंक्शन हो मेन फंक्सन भित्र हामीले दुई इन्टिजर भेरिएबलहरू घोषणा गरेका छौं x र y यहाँ हामी युजरसँग 0 देखि 39 सम्मको नम्बर इन्टर गर्न भन्छौं हामी यहाँ y को मान इनपुटको रूपमा लिन्छौं यो हाम्रो इफ कन्डिसन हो यहाँ हामी y बाई 10 बराबर 0 छ छैन जान्छौं यदि कन्डिसन सही छ भने हामी you have enter the number in the range of 0 to 9 print गर्छौं यो हाम्रो else if condition हो यहाँ हामीले y by 10 बराबर 1 छ छैन जाँच्छौं कन्डिसन सही भएमा हामी you have entered the number in the range of 10 to 19 print गर्छौं यो else if condition मा हामीले नम्बर 20 देखि 29 भित्र पर्छ कि जाँच्छौं र यहाँ हामी नम्बर 30 देखि 39 सम्म पर्छ पर्दैन छौं। यो हाम्रो एल्स कन्डिसन हो यदि माथिका सबै कन्डिसन गलत भएमा हामी number not in range print गर्छौं र यो हाम्रो रिटर्न स्टेटमेन्ट हो अब प्रोग्राम एक्जिक्युट गरौँ कृपया टर्मिनल विन्डो खोल्न तपाईको किबोर्डको प्लस टी T एकै पटक थिचौं एक्जिक्युट गर्न टाइप गरौँ gcc space nested ifc space o space nested enter थिचौं टाइप गरौँ डट स्ल्यास नेस्टेड इन्टर थिचौं हामी enter a number between 0 to 39 देख्छौं म 12 इन्टर गर्छु आउटपुट यस्तो छ you have entered the number in the range of 10 to 19 अर्को नम्बर इन्टर गरौँ पुन एक्जिक्युट गरौँ अप एरो कि थिचौं इन्टर थिचौं म यो पटक 5 थिच्छु हामी यस्तो देख्छौं You have entered the number in the range of 0 to 9. हामी अर्को तरिकाले कन्डिसनल एक्जिक्युट पनि गर्न सक्छौं स्विच स्टेटमेन्टको प्रयोगले यो कसरी गरिन्छ हेरौं हामी सोही प्रोग्राम स्विच प्रयोग गरेर हेर्ने हेर्नेछौं मैले पहिले नै प्रोग्राम खोलेकी छु हाम्रो टेक्स्ट एडिटरमा फर्कौं मैले यो पहिले नै अघिल्लो प्रोग्राममा वर्णन गरेको छु त्यसैले म स्विच स्टेटमेन्टमा जान्छु यहाँ हामी इनपुट भाग गर्छौं मतलब y लाई 10 ले र नतिजा x भेरिएबलमा भण्डार गरिन्छ त्यसको मतलब भागफल x मा भण्डार हुनेछ हामी भागफलको सहयोगले नम्बरको श्रेणी पहिचान गर्न सक्छौं यहाँ हामी स्विच कमाण्डमा जानुपर्ने भेरिएबल x हो भन्छौं यो केस 0 हो यदि केस 0 मिलेमा हामी you have entered the number in the range of 0 to 9 print गर्नेछौं केस मिलेको खण्डमा हामी लुपबाट बाहिर निस्कन ब्रेक थप्छौं हामीले लुपमा प्रत्येक पटक ब्रेक प्रयोग गर्नुपर्छ यो किनभने एक पटकमा एउटा मात्र अवस्था सही हुन सक्छ यो केस 1 हो केस 1 मतलब यदि x को मान 1 छ भने हामी you have entered the number in the range of 10 to 19 print गर्ने छौ यो केस 2 हो यहाँ हामी you have entered number in the range of 20 to 29 print गर्ने छौ यो केस 3 हो यहाँ हामी नम्बर 30 देखि 39 को श्रेणीमा पर्छ कि पर्दैन जाँच्ने छौ यो डिफल्ट केस हो डिफल्ट केसले माथिका केसहरू नमिलेको खण्डमा के गर्ने बताउँछ यहाँ हामी number not in range print गर्छौं र यो हाम्रो रिटर्न स्टेटमेन्ट हो प्रोग्राम एक्जिक्युट गरौ टर्मिनलमा फर्कौं टाइप गरौ gcc space switch.c space hyphen o space switch enter थिचौ टाइप गरौ डट स्ल्यास switch इन्टर थिचौ enter a number between 0 to 39. म 35 एन्टर गर्छु आउटपुट यस्तो देखिन्छ you have entered the number in the range of 30 to 39 अब हामी कसरी C++ मा प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्ने सिक्ने छौं टेक्स्ट एडिटरमा फर्कौं हाम्रो फाइल नेम छ यहाँ लजिक र कार्यान्वयन एकै छ त्यहाँ केही फरकहरू छन् जस्तै iostream हेडर फाइलको सट्टामा stdoh यहाँ हामीले using statement प्रयोग गरेका छौं using namespace std र printf र scanf को सट्टामा cout र cin function तपाई बाँकी कोड हाम्रो C प्रोग्राम जस्तै देख्नुहुन्छ कोड एक्जिक्युट गरौँ टर्मिनलमा फर्कौं टाइप गरौँ g space nested hyphen if dot cpp space hyphen o space nested1 enter थिचौं टाइप गरौँ डट स्ल्यास nested1 एन्टर थिचौं enter a number between 0 to 39 म 40 एन्टर गर्छु आउटपुट देखिन्छ नम्बर नट इन रेंज अब C मा स्विच प्रोग्राम मा हेरौ हाम्रो टेक्स्ट एडिटर मा फर्कौ यहाँ पनि लजिक र कार्यान्वयन एकै छ तपाई हेडर फाइल स्ट्रीम देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ युजिङ स्टेटमेन्ट छ र हामीले सी आउट र सी इन फंक्शन बदलेका छौ बाँकी कोड हाम्रो switch.c प्रोग्राम जस्तै छ एक्जिक्युट गरौँ टर्मिनलमा फर्कौ टाइप गरौँ g++ space switch.cpp space hyphen o space switch1 enter थिचौं टाइप गरौँ डट स्ल्यास switch1 एन्टर थिचौं enter a number between 0 to 39 म 25 एन्टर गर्छु आउटपुट यस्तो देखिन्छ you have entered number in the range of 20 to 29 अब हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं हामी स्विच र नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट बीचको तुलना गर्नेछौं स्विच स्टेटमेन्ट परिणामको अभिव्यक्ति अनुसार मूल्याङ्कन गरिन्छ यदि अभिव्यक्तिको परिणाम सही भएमा नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट रन हुनेछ स्विचमा हामी भेरिएबलका विविध मानहरूलाई केसहरू मान्छौं नेस्टेड इफमा हामीले प्रत्येक भेरिएबलको मानको लागि कन्डिसनल स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्छ स्विच स्टेटमेन्टले इन्टिजर मानहरू मात्र जाँच्न सक्छ नेस्टेड इफ ले इन्टिजर र फ्र्याक्सनल मानहरू जाँच्न सक्छ यसरी हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं संक्षेपमा हेरौं यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट उदाहरण एल्स इफ y by 10 बराबर 0 स्विच स्टेटमेन्ट उदाहरण x र नेस्टेड इफ र स्विच स्टेटमेन्ट बीचको भिन्नता कार्य कामदारको उमेर 20 देखि 60 सम्म पर्छ कि पर्दैन जाँच्न एउटा प्रोग्राम लेखौं तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ थप जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a Project प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ म मन्दिरा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार